Also mein Thema wird sein mentale Stärke und Motivation dass halt jeder gewisse Portion Motivation braucht und im Sport, um erfolgreich zu sein, aber auch im Business, dass es ganz wichtig ist, auch hin äh, und wieder sehr, mental sehr stark zu sein. Tatsächlich also gefällt mir alles, weil es nicht nur um Siegen geht, sondern um dabei zu sein, diese Leidenschaft, diese Begeisterung, diese Menschen zeigen, also da können wir ganz, ganz viel lernen. Grundsätzlich heißt für mich Spaß haben, Leidenschaft an der Sache zu haben und dann macht man die meisten Dinge gut und man muss nicht immer der Beste und Erste sein.